Ametxe eta aspaldiko lagunak dira. Batzutan aurrez aurre egoten dira, baina ez beti. Eta orduan mugikorra erabiltzen dute. Teknologia goguko dute eta badakite mezuak mugikor batetik bestera sarean joaten direla eta sareko hori edonork ikusi dezakela. Horregatik, mezuak inorkezu moduan bidali behar dituzten, nolabait ezkutatuta, zifratuta. Noski, ametxe eta ez dira mezu sekretuak trukatu dituzten lehenak. Mezuak ezkutatzearen ideia aspaldikoa da, Gudetan, oso garrantzitsua da etxaiari mezuak ezkutatzea. Bigarren mundu gerran, alemaniarrak mezuak zifratzeko enigma makina erabili zuten. Alan Turin eta John Clark aritu ziren mezu horiek destifratzen, eta alegin horrek informatikaren sorrera ekarri zuen. Julio Cesarrak ez zuen bere mezulariengan eta bere generalei mezuak zifratuta bidaltzen dizkien. Letra batzuk beste batzuekin ordezkatuz. Cesarren zifraketa da hori. Hori jakinik, Ametxek eta Lizarrek Cesarren zifraketa erabiltzea erabaki dute. Zifraketa metodo erreza da eta ideia orokorra ulertzeko balioko digu. Ametxek, bai esan nahi dio Lizarri Julio Cesarrak egin zuen moduan. Alfabetoko hiru posizio eskuinetara dagoen letrarekin ordezkatuko du bere mezuaren izki bakoitza. Orduan, beren ordez E, haren ordez D, eta iren ordez L, bairen ordez EDL bidaliko du. Norbaitek ikusten badu ere, ezingo du lertu. Eta ez bidali nahi badu, probatzen hasi eta eren ordez H. Eta zetaren ordez, alfabetoa bukatu zaio. Nola konponduko du? Asko zerrazagoa da alfabetoko letrak erlog moduan jarri eta hori erabiltzea mezua ezkutatzeko. Eren ordez H. Eta zetaren ordez, hiru eskuinetara, C. Bai erraza bain. Eta izkien ordez zenbakiak erabiltzen baditu? Ez eskutatzeko E lau da, eta Z hogeita bost. Eskutatzeko gehiru kalkulatuz, lau gehiru zazki, H da. Hogeita bost gehiru, hogeita sortzi. Ze letra da hoi? Alfabetoan hogeita sei letra bakarri daude. Asi da hasieratik, hogeita sortzi pozizio kontatzen eta alfabetoari buelta oso eman eta bi zenbakira iritsi da. Alegia, hogeita zortzi bi izan beharko litzateke sistema honetan. Orain bai, ze letra bihurtu da. Nola, hogeita zortzi bi dela? Bai, kontaketa modu horri, erlojuaren aritmetika edo aritmetika modularra esaten zaio. Alfabetoak hogeita segizki baditu, letra bakoitzari 0 eta hogeita bostarteko zenbaki bat eta gokio, eta eskutatzeko baturak tarte horretan egon behar du. Ez dagoenean, zatiketaren ondarra kalkulatzen da. Horrela, Hogeita bosta ezkutatzeko, hogeita bost gehiru, hogeita sortzi, zati hogeita zeiekin, eta ondarra bida, da. Ze, hori batuketa modularra da. Ametxek, hozi bidali dio mezua lizarri, baina honek ez du lertzen. Badaki, ametxek letrak tukatzen dituela, baina zema pozizio mugitu ditu. Ez daki, esan egin beharko dio, baina nola egin dezake hori beste inork ikusi gabe? Ezkutatzen sistema konpartitzeko gakoa zein dan adostu behar dute beste inor jakin gabe. Kasu honetan, bile jakin behar dute gehiru egingo duela. Nola ingo dute ordia? Ametxek, Divi Helman izeneko metodoa topatu du, gako sekretua konpartitzeko balio duena. Metodoaren ideia hau da, ametxek kolore bat aukeratuko du, laranja, eta lizarrak beste bat, urdina, eta sekretupea mantenduko dituzte, inori erakutsi gabe. Orain, nork ikustezaken beste kolore bat aukeratzen da, horia. Kolore hori publikoa da. Amatxek, bere kolore sekretua kolore publikoarekin nahaztuko du eta lortutako kolore berria lizarri pasako dio. Lizarrek berdina egingo du. Bere kolore sekretua horiarekin nahaztu eta ametsi pasa. Orain, ametsek, lizarren gandi jasotako kolorea bere kolore pribatuarekin nahaztuko du eta lizarrak berdina egingo du. Bi kasuetan, hiru koloren hastendia ametxen kolore pribatua, lizarren kolore pribatua eta kolore publikoa. Beraz, emaitza berdina da. Lortu dute kolore komun bat, hori izango da gakoa. Baina, eta egoak, ezin handu gakoari zein den asmatu. Bakoitzaren kolore sekretua ez da inoizona publikotik utxean pasa, beti horiarekin nahaztuta. Nahasketaren emaitza eta nahasketako kolore bat ezagututa, posible alda beste koloreak zeintzu diren asmatzea. Ez, ez da? Hor dago, Diffie Hellman metodaren arrakasta. Orain ametxik gakoa erabili dezake bere mezua ezkutatzeko, eta lizarrek gako bera mezuaren esanaia jakiteko, arazoa konponduta. Ametxe eta lizarra zintira ordea margoekin ibili. Nola egin dezakete hori matematika erabiliz? Diffie Hellman metodoak hainbat urratxe ditu. Azteko, gako publiko bat aukeratuko dute. Berdin da jendeak ikusten badu. Bi zenbaki izango dira. Ez zenbakileena eta G. Adibidez, P berdin hogeita iru eta G berdin bost zenbaki parea. Ondoren, ametxek eta lizarrek beren gako pribatua aukeratuko dute. Hori ezin du inork ikusi. P hogeita iru baino txikiagoa den zenbaki bat aukeratu behar dute. Ametxek, A berdin iru aukeratuko du eta lizarrak A berdin zazpi. Koloreak nazi diren bezala, gako publiko eta pribatua kombinatu egingo dira. Berreketa modular. Ametxek, Gako publikoko G berdin bost hartu eta bere gako pribatuarekin barretuko du. Hau da, bost berriru. Eta modularra izan darin, beste gako publikoarekin hogeita irurekin zatitu. Eta ondarra kalkulatuko du. Kasu honetan, bost berriru egon hogeita bost. Zati hogeita iru bost eta ondarra amar. Ondarrori, hori, amartzen baki alegia, lizarra pasako dio. Antzera, lizarrak gako publikoko jeberdin bostartu eta bere gako pribatuarekin berretu, oda bost berzazpi, hogeita irurekin zatitu eta ondarra kalkulatuko du. Kasu hontan, bost berzazpi zati hogeita iru, ondarra amazazpi da. Hortxe dauka, amazazpi zenbakia, ametsi bidaliko dio. Ametsek eta lizarrek, gako bera edukitzeko, difi metodoaren azken urratxa falta dute. Ametxe jasotako zenbakia, amazazpi, Bere zenbaki sekretuarekin berratuko du, modularra dela ahaztu gabe. Amazazpi berriru, zati hogeita iru. Ondarra, amalau. Hori izango da gakoa. Lizarrak ere pareko kalkulua egin behar du. Jasotako zenbakia, amar, bere zenbaki sekretuarekin berratuko du. Zazpirekin. Hogeita irurekin zatitu eta ondarra gorde. Ara, orain ere ondarra amalau da. Ametxek lortu duenaren berdina. Izan ere, biek kalkulo bere egin dute, bost berriru bertzazpi kalkulatu du batek, eta bost bertzazpi berriru besteak, eta ondoren, zati hogeita iru egin eta ondarrarekin geratu. Horregatik initsi dira emaitza berera. Hau, matematika da, eta ez magia. Ametxek eta lizarrak badute adostutako gakoa amalau. Orain, az daitezke bat abesteari mezu zifratuak pasatzen. Mezuak eskutatzeko, amalau pozizio eskuinera desplazatu behar dira izkiak, eta destifratzeko, amalau ezkerrera. Egoak ikusi du Lizarrak eta Ametsek amazazpi eta mar zenbakiak trukatu dituztela, eta gako publikoa ere ezagutzen du. Horrekin, asmatu aldezakea adostu duten gakoa. Bi asketan oso zaila zen zein bi koloreen astu ziren asmatzea. Eta orain, Ametsek, bost berra modulu hogeita iru berdin amar kalkulatu du. Bost hogeita iru eta amar ezagututa, haren balioa kalkulatzea errezalda. Kalkulo matematiko hori oso zaila da, egoak probak egin ditzake noizki. Berbat ez da, berbi ez da. Zema proba egin hartu ditu? Gutxi gora bera, P berdin hogeita iru adina, eta P osa handia bada, ezin ez bada. Gauza bera gertatzen da lizarrek egindako kalkuluarekin. Berrak eta modularraren berretzailea kalkulatzea oso zaila da. Kolorekin gertatzen den bezala, zenbakiekin ere oso zaila da aldenantzizko kalkulua egitea. Hor dago Diffie Hellman metodaren arrakasta. Takoa adosteko egin behar diren kalkuluak errazak dira, baina alderantzizkoa egitea oso zaila da. Kalkuluari egitea hain zaila denez, gakoa partekatzea segurua da. Ametxek eta alizarrak zenbaki txikiak erabili dituzte, baina kriptografian zenbaki oso handiak erabiltzen dira, eta horrela, kalkuluak ezinezkoa bihurtzen dira ordenagailu indartsuen entzatere. Gakoa konpartitzaren problema konpundu digu Diffie Hellmanek, baina erabili dugun zifratze sistema ez alda sinplegia. Bai noski, baina hori beste arazo bada eta beste baterako utzi beharko dugu.